негизги жана экинчи оромдогу ар бир кезеги боюнча чыңалуу бирдей жана уга барабар оромдордун ар бириндеги чыңалуу оромдордун санына пропорционалдуу трансформатордун биринчи оромдогу чыңалуунун экинчи оромдогу чыңалууга болгон катышы биринчилик оромосунун санына экинчилик оромосунун санына барабар трансформатордун биринчи оромундагы чыңалуу менен экинчилик оромдогу чыңалуунун катышы трансформация коэффициенти деп аталат